नमस्कार घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है पिछली रात को पाकिस्तान के ऊपर जो भारतीय वायुसेना ने हमला किया उसके संबंध में हम आज आपसे चर्चा आपस में चर्चा करेंगे और हमारे बीच उपस्थित हैं प्रसिद्ध ज्योतिष और सामाजिक कार्यकर्ता गुप्ते साहब मैं चंद्रशेखर बिरथरे शशिकांत गुप्ते सर अभी जो पिछली रात को हमला हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उसके परिणाम क्या होने वाले हैं सबसे पहले तो हमको ये स्पष्ट समझना है जी ये हमला हुआ ये युद्ध नहीं है जी ये हमारी जो वायुसेना है उनको मैं बधाई भी देता हूँ उनके कमांडर जो हैं जो पायलट जो और उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रख के बगैर एलओसी क्रॉस करके जैसे मोहब्बत जो आतंकवादी संगठन है उसकी जो ट्रेनिंग सेंटर जो है उसको तबाह करने का साहसपूर्ण काम किया है और जो अनुमानित अभी जो खबर आ रही है उसमें 300 करीब करीब आतंकवादी मारे गए उसमें कुछ प्रमुख भी हैं जैसे मोहम्मद के ये पिछले दो दशकों से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था ये संगठन वो इसी संगठन के लोगों ने हमारे 40 जवानों की जान ली हमारे नौजवान सैनिक अर्धसैनिक बल के जिन्होंने अपनी शहादत दी देश के लिए तो इसका बदला तो सरकार को लेना था ही हमारी व्यवस्था को लेना ही था और इसीलिए आज जो ये घटना हुई है भोर में ये बहुत ही अच्छी एक नियोजित एक योजना बना योजनाबद्ध तरीके से हमला जो किया गया उस आतंकवादी संगठन पर यह एक तारीफ काबिल बात है और देखिए हमारा जो देश है उसमें जो अनेकता में एकता की हम जो बात करते हैं हमले की खबर आने के बाद में जितने भी राजनीतिक संगठन के जितने भी प्रमुख है उन्होंने सब ने बधाई दी है सरकार को भी और वो जाबाज विमान चालकों को भी तो ये एक बहुत अच्छी एक हमारे यहाँ की जो संस्कृति जिसको हम बोल सकते हैं वो हमारे भारत की है कि जब भी हमारा विदेशी ताकतों के साथ या विदेशी आतंकवादियों के साथ या जब कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो हम सब एक हैं यह प्रतीक पूरे विश्व को दे देते हैं कि हमारा भारत एक है जी कुल मिला के मैं मैं भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि रात को तीन बज के पच्चीस मिनट पर ही हमला हुआ वो तो 12 मिराज विमानों के द्वारा 10 हज़ार किलो के बम वहाँ गिराए गए और ख़ास करके उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया जहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर थे जैसे मोहम्मद के और एक बात और हमको सोचने में आती है कई बार मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कई लोगों ने उपहास का पात्र बनाया कि वो इतनी बार इतने बाहर के दौरे करते रहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब सुबह पाँच बजे के बाद पाकिस्तान ने ये बताया कि भाई एलओसी पार करके पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि एलओसी पार करके हमले किए गए और मुजफ्फराबाद चिकोटी और दूसरा बालकोट ये तीन जो इलाके हैं वहाँ पर हमला किया गया जबकि हमारे विमान एलओसी तक पहुँचे ही नहीं एलओसी के पहले ही ये सारे पाक अधिकृत कश्मीर में ये अड्डे थे और देखिए अभी एक और तीन दिन पहले की बात है कि जैसे मोहम्मद का जो मुख्य है मसूद अजहर उसको भेज दिया गया बहावलपुर रावलपिंडी से उसे शिफ्ट कर दिया गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान की राजनीतिक परिदृश्य में भी ये बात थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और दूसरा एक और बात है कि आज अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश जो पाकिस्तान के हामी हैं उन्होंने भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि ट्रंप ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सात दिन पहले ये उनकी बात बताई थी कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है तो जैसा आपने कहा ये युद्ध तो नहीं है ये तो बिल्कुल ठीक मतलब सही बात है कि युद्ध नहीं है पर आगे जैसे कि क्या होता है कि पाकिस्तान को देखा गया पाकिस्तान का जो चरित्र है ये हर बार मतलब एक तरह से खुराफाती जो खुराफाती भी है और मुझोर है देखिए पाकिस्तान के जो भी अधिनायक हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं या जो अपने आप को चुनी हुई सरकार बोलते हैं वहाँ के जितने भी मंत्री लोग हैं वो उनके पास एक ही हथियार है कि हिंदुस्तान को कम दिखाना हिंदुस्तान की बुराइयां करना और फिर वहाँ की जनता से वोट प्राप्त करना ये उनका पुराना हथियार है हथकंडा है और वो ये करते आ रहे हैं लेकिन अब स्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं पहले हम लोग पांच युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से और पांचों युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है उसके बावजूद भी वो अब जैसे हम लोग सेना की बात करें तो हमारे पास जो थल सेना है हमारे पास 12 लाख सैनिक है उनके पास 6 लाख सैनिक है और भी दूसरे सामरिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ परमाणु बन के बम के अलावा हमसे वो हर क्षेत्र में हमसे कम कमतर है और उसके बावजूद भी उनको अगर वो हिंदुस्तान की बुराई नहीं करें हिंदुस्तान को नीचा नहीं दिखाएं तो वो अपनी जनता को मुंह कैसे बताएंगे अब मेरे को अभी आपको खबर मिली है कि शायद पाकिस्तान रिटालिएट करेगा पाकिस्तान इसके बदले में कार्रवाई करेगा क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो उनको भले ही वो इमरान खान हो प्रधानमंत्री हो उनको अपने घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा और अभी एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने जैसे ही कहा कि हम भाई सिंधु का पानी रोकेंगे जो बीस प्रतिशत पानी जो हमारे हिस्से में आता है वो हम रोक लेंगे प्लस 200 प्रतिशत जो आयात ड्यूटी करती है इम्पोर्ट ड्यूटी करती है वहाँ पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पे उसका भी एक दुष्प्र मुल्क पे बहुत बुरा प्रभाव गिरा है क्योंकि 12 ट्रक पूरी तरह जो भरे हुए थे खारक जिसको बोलते छुआरा उनको वापस भेज दिया गया और एक्साइज ड्यूटी 100 परसेंट से 200 परसेंट कर दी गई तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर हो रही है और एक बात और है कि पाकिस्तान की जो सेना है सर वो मॉरली जिसको बोलते हैं उनका मॉरल बहुत डाउन होता है एक छोटे से हमले में वो इतना हड़बड़ा जाते हैं वो हो जाते हैं तो कुल मिला के जो हमला किया गया हिंदुस्तान के द्वारा रात को जब वो सो रहे थे उनको पता भी नहीं कि हमला कब हुआ और पाँच बजे बाद वहाँ से पाकिस्तान से एक ये उनके मीडिया ने खबर भेजी कि भई हमारे यहाँ हमला हुआ है एलओसी पार करके हिंदुस्तान ने जहाज उनके भेजे और हमला किया और हम उसको रिटालिएट करेंगे जो भी है तो हमारी जो हिंदुस्तान की सामरिक स्थिति है और जो योजनाबद्ध जैसे आपने बताया योजनाबद्ध तरीके से एक पूरी तरह से सिलसिलेवार पूरी योजना बनाकर और उसको अंजाम दिया गया तो ये भारत के लिए वाकई भारत की सेना के लिए भारतीय वायु सेना के लिए एक बहुत गर्व का विषय है और हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक और संदर्भ सामने आ रहा है कि कल ही वार मेमोरियल का जो दिल्ली में बनाया गया है उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है तो यहाँ मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो देश प्रेम की भावना एक हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक शुरुआत हुई है वो एक अच्छा संकेत है और मैं समझता हूँ कि अभी आगे क्या होगा इस बारे में तो हमारे लिए कह पाना मुश्किल है क्योंकि युद्ध एक विभीषिका होता है युद्ध में दोनों देश के साथ साथ देश की आवाम को भी बहुत तकलीफ पहुंचती है तो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती आप क्या समझते हैं दो राष्ट्रों के बीच जी कोई भी समस्या जब होती है युद्ध यह हल होता ही नहीं जी और होना भी नहीं चाहिए जी और अभी जो ये अंजाम जो हुआ है जो अभी हमारे वायुसेना ने जो हमला किया है जी वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया है जी मतलब रणनीति सफल हुई है उनकी और उसके लिए ना निश्चित है कि जो सत्ता में इस वक्त जो प्रमुख है उनको श्रेय दिया जाता है जी लेकिन जब जब भी हमारे इस तरह की स्थितियां बनी हैं तो आप इकहत्तर की बात देख लो ना एक लाख लोगों की उन्होंने सरेंडर करा था इंदिरा गांधी के समय जी जी बहुत अच्छी बहुत हाँ? बड़ी उपलब्धि रही उपलब्धि रही है और दूसरा यह है कि पाकिस्तान तो किसी भी स्थिति में हमारा मुकाबला करने के लिए काबिल है ही नहीं वो तो जब हमारा जो ये पाक अधिकृत कश्मीर है और कश्मीर का जो हमारे पास हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप के ऐसे जगह है कि जहां पर हमारी ये जो महाशक्तियां ये हमेशा वहां पर उन्हीं के कारण सब ये होता है जी अमेरिका चाहे जितना कह दे कि पाकिस्तान हमला करेगा ये करेगा लेकिन हम पाकिस्तान को श्रह देने वाला अमेरिका ही है जी बिल्कुल ठीक और आज अमेरिका के साथ साथ चाइना ने भी उसको पूरा सहयोग दे, देने दे रखा है वो चाइना तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करूंगा ही नहीं जी बिल्कुल ठीक तो क्या है कि ये जो भारत की जो स्थिति है वो कोई श्रेय ले अपने मुझे राजनीति इस वक्त नहीं बोलना है कुछ बात लेकिन जो सत्तर साल में जो प्रगति है की है भारत ने जो विश्व में अपनी जो एक पहचान बनाई और विश्व गुरु बनेगा इसमें कोई दो मत नहीं वो बनेगा आगे वो तो महाशक्ति पहले दो थे रशिया और अमेरिका जब पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होती थी तो रशिया हमको सपोर्ट करता था और चाइना की तरफ से कोई होती तो अमेरिका सपोर्ट करता था ये जो एक मिला जुला जो इनका खेल चलता था तो उसमें जो मैं जो बोल रहा था भौगोलिक स्थिति में जहाँ वो अमीर कश्मीर स्थित है वहाँ एशिया महाद्वीप में वहाँ पर जिसके पास जो सत्ता होगी वो पूरे एशिया के ऊपर राज्य कर सकता है ऐसी भौगोलिक स्थिति है तो भारत को ये महाशक्तियाँ डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकती डिस्टर्ब रखने की उनकी जो गंदी रणनीति है उसके तरह वो क्योंकि 135 करोड़ का एक ही देश ऐसा है कि कई राष्ट्र मिलाने के बाद भी वो जनसंख्या नहीं होती है तो कोई भी उत्पाद किसी भी देश का बनता है तो उसको अपना पूरा करने के लिए पोटेंशियल अगर मार्केट है तो भारत है तो उसको अपने व्यापार भी करना है इसलिए युद्ध की स्थिति तो बनना ही नहीं है वरना बनने देगी कोई शक्तियां और ये जो जो घटना हुई है इसको किसी को श्रेय न देते हुए हमारे सैनिकों को श्रेय देना चाहिए और दूसरा सबको संवेदनाएं अपनी बन, बना के रखना चाहिए संयम रखना चाहिए इसमें उत्तेजना की बात नहीं करना चाहिए इसको जो पाकिस्तान पैसा कर दिया वैसा कर दिया करके कोई हम सांप्रदायिक स्थिति तक नहीं ले जाए ये मेरा मतलब इस माध्यम से घमासान डॉट कॉम के माध्यम से जो सुनने वाले उनको भी निवेदन है कि हम इसको सांप्रदायिक रंग न दे ये एक आतंकवादी जो संगठन है उसके ऊपर हमला है और ये जरूरी था सबक सिखाने के लिए कि बार बार बार बार जो आतंकवादी उनको भी एक पता चलना चाहिए कि भारत के पास भी ये भारत भी इस मामले में सक्षम है कि वो हमला कर सकता है और वो आतंकवादियों को समाप्त कर सकता है तो इसके लिए जरूरी था लेकिन युद्ध की स्थिति नहीं बने ये मेरी कामना भी है इसमें देखिए सर पुलवामा में जो अटैक किया और उसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली और उसके बाद जो स्थितियां बनी क्योंकि देश की हिंदुस्तान की जो नागरिक हैं वो बड़े असंतुष्ट थे वो बड़े दुखी थे और उसका बदला अगर इन्होंने सुनियोजित तरीके से लिया है भारत की वायुसेना ने तो ये बहुत सराहनीय है और मैं भी हमारी पूरी भारतीय सेना को भारतीय सेना के जनरलों को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ और ये हमारे लिए